今天是大年初三，阳历二月十四日，也是情人节的日子。在这一天，您选择怎么和心爱的人度过呢？对于单身的人来说，有周深的音乐陪伴也是不错的选择呢。今天，周深又有一首好歌来了，那就是电视剧《梦醒长安》的主题曲 MV《若梦》，今天上线了。第一时间忍不住打开听了，只能用“哇塞”两个字形容。 《梦醒长安》是诚毅搭档张雨绮主演的，现在加上周深走心的演唱，对这部电视剧的期待可以说是又增加了几分。周深的演唱总能赋予歌曲更深的灵魂，一字字一句句让人带入情境之中。多少明月夜，皆复故园长梦；几许往事愁，吹散长安风雨中。这首歌的歌词真的是太有感觉了。浮生若梦，回欢几何？ 风摇雨落，此心何处停泊？剑起刀割，却斩不断这因果。真是应了那句话：情不知所起，一往而深。杯酒当歌，却绕不开这心锁。看尽世间沉浮，却绕不过命中注定的枷锁。这首歌由王明玉作词，来自马来西亚的王子操作曲，由我们可爱的周深带来深情的演绎。 这首歌注定又是一首无法翻唱的歌，尤其是高音部分的哼唱，真的是太有感觉了，婉转悠扬，缠绵反侧，可以说是声声入耳。今年的春节，感觉的特别的充实，也特别的快乐。尤其是作为一个生米，因为一直有他的歌曲陪伴，周深先后在央视春晚舞台、大年初一湖南卫视华人春晚。 江苏卫视春晚等多个春晚舞台给大家带来了欢乐，而现在大年初三，他的新歌就来了，这种幸福感真的是无以言表。祝各位生米情人节快乐，祝我们喜欢的周深情人节快乐。《梦醒长安》是由欢瑞世纪、悦视传媒、合力晨光、新美成品、力天影业、中汇影视等联合出品，刘国南、赵丽君执导。 程毅、张雨曦、宣璐、韩栋领衔主演的古装青春情感悬疑宫廷剧。该剧根据飞花的小说《剑气行》改编，讲述了身处敌对阵营的双生姐妹程若鱼、仇烟之宿命般重逢，并与少年天子李炎、光王一同卷入朝堂风云，共同蜕变成长的传奇故事。程若鱼与李炎是君臣，也是彼此不可或缺的知己。 二人在一次次的并肩作战中，建立起深厚情感。陈若愚也成为李岩在黑暗的权势漩涡中唯一的温暖之光。正如若梦 MV 中李岩的独白所说：“陈若愚是他不惜性命也要守护的人。”当风起云涌、刀光剑影的权谋角逐遇上剪不断、理还乱的儿女情长，李岩与陈若愚这场难逃命运桎梏的君臣虐恋，紧紧地牵动人心。 《梦醒长安》由金牌制片人高星杰掌舵，大唐荣耀导演刘国南、著名导演赵丽君共同执导，知名作家十四却担任编剧。该剧王牌班底还有曾获奖无数的造型、服装指导陈顾方、方思哲，经验丰富的美术指导邵昌勇加盟，强强联合把控舞美视觉，为剧集的品质与内容保驾护航。周深演唱《梦醒长安》主题曲《若梦》。 歌声陪伴过情人节，幸福。这首新歌你有循环在听吗？对了，也别忘了订阅我的频道哦。我们下期见。本文语音技术。